Shindong en el Super Show 7 que se hizo en Chile hoy día, o sea, hace unas horas atrás, habló sobre Blue Voice, el grupo cover que yo tenía antes, en el que yo también participaba. Dijo que había estado buscando dónde estaba yo en el público porque él pensaba que yo andaba por ahí. Eh, les voy a contar cómo fue todo esto. Yo desperté en la mañana y de repente veo que mi celular tiene así como, sin mentir, en WhatsApp tenía como 15 mensajes, en Facebook tenía como otros 15 más y en Instagram tenía millones de mensajes. Y yo así como, mierda, ¿qué pasó? Nosotros tenemos un, grupo de WhatsApp con mi amiga. En ese grupo ponen así como, chile tipo, tipo, chino te acaba de hablar de Tito. Y yo así como, ya, pero qué guay pasó, explique, alguien me explique. Recuerdo muy bien el grupo que hizo el cover de nosotros. Ya, eh, weón. Onda, ¿se acuerda de Blue Boys? Eh, weón, weón, onda, ah, han pasado tanto años, no sé, ah, ¿cómo? Ah. Había un chico estoy living, no puto explicas. Ahora es cuando yo digo que mierda con Corea y porque chucha no estoy en Chile. Porque no fui, no fui. Creo que soy muy pobre, no puedo pagarme un pasaje a Chile porque es muy caro. <laughs> que weón, no puedo creer que se haya dado esa molestia de decir así como que me andaba buscando ahí entre la gente, porque es como que me puto explicas, no sé, estoy, demasiado living. gracias a ellos Ay no, es que es demasiado lindo que haga este tipo de reconocimiento que diga así como que gracias a nosotros ellos también se pudieron hacer más conocidos. En el fondo, yo no comparto eso porque Super Junior obviamente, de por sí ellos son así como weón lo máximo. O sea, si nosotros hicimos algo debe haber sido el 0,00001% de, de ayuda, ¿cachai? Super Junior hizo todo esto por ellos, porque ellos son la gran banda aquí. Ellos son los protagonistas pero agradezco mucho que eh, tengan esa consideración así como de decir que ayudamos o aportamos aunque fuera un poquito en que ellos fueran como un poquito más conocidos y también, también obviamente yo sé que mucha gente nos dice que por ejemplo conocieron el K-Pop a través de Calle 7 o de Jingo cuando nosotros bailábamos ahí y que gracias a eso ellos conocieron a Super Junior y después a otros grupos, etcétera, etcétera. Yo les aseguro que para mí y que para todos los chiquillos de Blue Boys el honor es nuestro de que ellos se acuerden de nosotros. Está bien, no se van a acordar del nombre Blue Boys, ¿cachai? Pero obviamente sabemos que el grupo cover era, era como conocido acá en Corea entre los fans y como también entre, entre ellos porque también muchas veces tuvimos muchas interacciones en video y cosas así donde nosotros les mostrábamos nuestros bailes y ellos sabían que existíamos. Y, pero no sé, mm, yo no tengo yo no tengo palabras para agradecer, weón, Sendo homenaje, weón, o sea, <sighs> no sé, no sé qué decir. De verdad estoy living y estoy en shock. Ahora la gente se va a preguntar, obviamente, tú, Blue Voice, ¿qué es todo eso? Es súper normal porque yo mi canal de YouTube lo tengo hace súper poco, entonces como que mucha gente no sabe mucho de mi pasado y creo que quizás este es el mejor momento de contarles por qué se me relaciona a Blue Voice, qué es Blue Voice y un poco de eso. Les voy a contar brevemente. Yo antes era fan del J-Pop, como de la música japonesa. Entonces me pasé al K-Pop y como que descubrí todo esto con Super Junior en el 2008 y me enamoré de Sogmin y me fui a la verga y valí madre. 2009, a finales de 2009, ya pasando el 2010, yo eh, creé un grupo cover que se se llama Blue Voice Donde con mi mejor amigo, eh, mi mejor amigo era el líder Que es el Xiaomi, que le mandó un saludo al Xiaomi Fuimos protagonistas de Valientes, que es un docu-reality que hizo Canal 13 Estuvimos presentes durante como un mes bailando en Calle 7 Yo sé que también muchos que vean este video se van a acordar de eso Porque en esa época nadie en la calle escuchaba k em, Estuvimos en Jingo Bueno, voy a dejar aquí como muchos videos haciendo referencia a eso Después en el 2011 yo tuve la suerte de venir a Corea junto con otro integrante de Blue Boys Y pudimos conocer a dos miembros de Super Junior, que fue Ituk y Uño. Nosotros fuimos a Kiss the Radio, que en ese entonces Super Junior tenía un programa de radio. Nosotros fuimos vestidos, obviamente, con los trajes que usa Super Junior, que eran del Super Show 4, si no me equivoco, o del Super Show, no, eran del Super Show 3. Y obviamente conversamos con ellos, nos tomamos fotos, que también las voy a dejar por acá. Luego llega el 2012 y adivinen qué, Super Junior pisa por primera vez Chile con el Music Bank. Ese Music Bank hasta el día de hoy creo que lo debo recordar como si es que no el mejor, uno de los mejores conciertos de toda mi puta existencia y vida. La anécdota es que yo tuve la entrada número uno. Fui la primera persona en comprar alguna entrada para ese concierto. De hecho, les voy a dejar una foto donde salgo con un número uno aquí porque fui la entrada número uno de ese concierto. Y también fue la vez donde yo pude conocer por primera vez a mi gran amado y supremo Dios Vías que nunca jamás en la vida lo cambiaría pero por nada. Por nada. Sock me tomó mi cartel y me hizo un corazón y como que tuvimos una interacción y yo así como... <laughs> Luego llega el 2013 y Super Junior vuelve a ir a Chile, pero esta vez con un super show, un concierto solamente de Super Junior. Salimos en una pequeña parte de un documental que se hizo solamente de Latinoamérica del Super Show, donde incluso Kyuhyun em, relata así como que nosotros somos los covers de ellos chilenos y todo, entonces como que llaman noticiado Blue Boys imposible, onda. Tuvimos la suerte de que Super Junior siempre nos mandaba saludos constantemente, por ejemplo cuando decía en Chile, ah, yo sé que en Chile tenemos este grupo que no, ah, yo sé que en Chile esto, yo sé que en Chile esto otro. Luego llega el 2014 y en el 2014 a mí se me ocurre darme mi regalo de graduación y aquí en Corea pude participar de las promociones de Mamacita. También tuve la suerte de ir a todos los programas de música que hicieron y obviamente gané muchos saludos de ellos, los grabé mucho y, todo el tema. Fui a un fansign con Song y me y Tuk eh, me decía así como, hoy tanto tiempo que no nos veíamos, como que siempre me notició Galeta durante ese comeback de Mamacita. Fue demasiado bacán en realidad. Ese 2014 fue como que, bueno, lo di todo por Super Junior. De hecho, voy a dejar todas las cosas aquí que hice con Super Junior ese 2014 porque fue mi año más enérgico como él. Y alrededor del 2016 yo llego a Corea. Y cuando llego a Corea, yo vivía en otra ciudad, durante un año viví en otra ciudad que se llama Nonsan y eh, Super Junior iba a hacer una special performance que era la subunidad del servicio militar, que era Unyong, Chingdong y Songmin. Iban a hacer una performance en un pueblo que estaba cerca a mi pueblo, o sea, de pueblo a pueblo era como, weón, tengo que hacerla, ¿cachai? Y me fui a ese pueblo y resulta que tuve la suerte de tomarme fotos con Songmin, con Chingdong, pero no con Unyong, pero no importa, y los pude ver y obviamente grité y lo di todo por ellos porque yo, weón, así como que a mí ponen Super Junior y yo como que voy oh, a correr por ello, así que una weá, pero que me vuelvo loco. Ya en el 2017 fui a las promociones de Black Suit, pude eh, ver estos live nuevamente y vivir como esta energía con mi stick weón, y los fanchar y tal, todo así como... Ituk iba saliendo del Music Bank y yo había ido porque había un concurso sobre cultura coreana para los extranjeros, no sé qué cuestión, y lo animaba Ituk. Entonces yo fui a la salida donde yo sabía que siempre salían los artistas y donde están todos los fans siempre esperando, y yo fui para allá. Y yo con mi cámara grabé el siguiente video. ¡Oh! ¡Ituk sí! ¡Eres 네, 네, 잘 지냈어요. 잘 지냈어요, 이특 씨? 잘 지냈어요? 살이 많이 빠졌네요. 네. 컴박 많이 기대해. 네. 남미 콘서트 가요. 네, oh, 네. Y como verán en este video, Ituk me dice así como casi primicia, es como, oye, pero yo voy a ir a hacer un concierto en Latinoamérica. Y yo así como que me quería huevear y yo, pero ¿por qué no sé esto? ¿Por qué a mí nadie me explicó esto? Entonces yo como que, ah, mm, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, no sé qué. Y ya este año de a poco empecé bien, empecé con el pie derecho, eh, o se dice izquierdo? bueno, no sé. Empecé bien y fui la semana pasada a el último combate que tuvo Super Junior que fue con Siento, un live de esa canción que realmente a mí me tiene pero crazy. Onda, yo voy en el metro y así como... Y como, yo sé lo que dice, usted. no. Super Junior va a seguir llenando mi vida. Obviamente mucha gente que vea este video o mucha gente en general puede decir así como ¡Ay, pero tú los dejaste por BTS! ¡Ay, pero tú no eres más un fan de Super Junior! Mira, honestamente y desde adentro de mi corazón yo les quiero decir yo no tengo nada que demostrarle a ustedes. Yo soy feliz siendo fan de Super Junior como yo lo siento y yo sé que voy a todo lo que hay de Super Junior. Que no lo publique otra cosa. Pero he estado en cada una de las cosas que ha hecho Super Junior durante toda su estancia que yo estaba aquí en Corea. Entonces como que en el fondo, nada que decir pero bueno, darle las gracias a la gente que me mandó sus videitos, que me mandó mensajes. Quiero darle gracias a Blue Boys, que fueron mis compañeros de baile, de trabajo, mis amigos, durante muchísimos años, que tuvimos muchísimas peleas, muchísimas broncas, pero lo que más queda en mi corazón son todos esos hermosos momentos que vivimos juntos, bueno, por qué no los carretes también, todas esas experiencias, todas esas cosas que pudimos abrazarnos al final de un concierto todos juntos, porque siempre íbamos todos juntos al concierto, y abrazarnos y decirnos, weón, o sea, Super Junior es lo que nos une, esto es lo que nos hace feliz, es lo que construye nuestra familia, Y obviamente también gracias al Mano, que sin el Mano tampoco nada estuviese sido posible, así que muchas veces he dicho que los conciertos en Chile son mil veces mejor que en Corea, porque uno los disfruta más, uno está más cerca, ellos son como de otra manera. Ay, no sé, qué envidia, güey, le tengo envidia a toda, toda, toda esa gente que fue al concierto superior en Chile, le tengo pero una envidia, pero terrible, güey. Más encima ese escenario, esa técnica, esas luces, esa, esa pirotecnia, es... Los puto odio los puto odio. Muchos elf sintieron esta cuestión de que como que han pasado años, pero escuché una canción de ellos o los veí bailar un poquito en vivo y weón, te fuiste a la vez. Onda que, weón, es que eh, realmente Super Junior es otra cosa. Yo sé que mucha gente va a entender lo que digo, porque yo, por ejemplo, ya sí estoy pegado con BTS, todo lo que queréis, pero cada vez que veo una performance de Super Junior, cada vez que voy a un concierto de Super Junior, termino llorando, pero con Viti yo no termino llorando. Es como, me puto explicas por qué, papá. Yo el día que me muera, weón, me van a tener que poner así como Shining Star o. Ay, ella, No, pero me van a tener que poner así como una canción como de Super Junior. Agradecerle de corazón a toda la gente que va a ver este video, también agradecerle de corazón a toda la gente que le va a dar un like a este video y también agradecerle de corazón a toda la gente nueva que se va a suscribir a este video. Me fui la mea bola y se me olvidó despedir el video, así que eso, muchas gracias por haber visto este video, gracias, suscríbase.